assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigalar albatta срочно bitta bitta bilet olingizlar albatta haz biletlarni yozib ulgursak bugun kechki payt 21:00 da finalimiz bo'lishi kerak albatta biletni yozib ulgurmasak ertaga kechga обязательно finalimiz bo'ladi barchangizga omad tilayman 24 o'yinimiz ketyapti o'yinimizda bilet narxi 500 rubldan общий bilet o'yinimizda 499 dan hozir biletimiz 133 dana biletimiz qoldi ya'ni priz 62 da главный priz 100 ming rubl 20 ming rubldan bor 8 ming 9 ming 7 ming 6 ming 5 ming 3 ming 2 ming pul konvertlari albatta. Barchaga omad yor bo'lsin deb qolaman. Kartaga Xurshid deb chiqadi. Haz 500 rubl jo'natib o'yinga qatnashsangiz bo'ladi. Barchangizga omad tilayman. Kimga bilet borman bo'lsa, zinglab turib az 5 minutning ichida biletlaringiz boradi. Обязательно o'yinga qatnashingizda shans juda ham katta jigarlar. Iltimos qilaman, kimdir ko'rib turgan bo'lsa, qana nima bo'ladi ekan? Bitta-bitta like bosingizlar, qana bir 300 ta like bo'lsin qana jigarlar. Побратский katta rahmat kim bosgan bo'lsa, joningiz bo'lsin. hamma tona burtbori mehom sheroy aloq ina бози 24 билет аст 133 дона билет аст мондагай шояд ҳамин шаф по московски времени хати 21:00 ба финал шавад ҳамин рӯз то шава мақсад билетҳоро тақсим карда агар буд кунем ҳамин шаб финал мешавад агар бурд накунем пага шаб э, садфоиза финалаш мешавад ҳаматона бурдборӣ дар бози обши билети 499 дона обши призаш яъне 62 дона главна при 100 ҳазор рубл ҳамин прамо эфир қатти палчат мекунед ҳаматонба омад зиёд мехом бо 20 ҳазор 8 ҳазор 7 ҳазор 6 ҳазор 5 ҳазор як қиёмат конвертои пулӣ ҳаст спед карда якта якта билет бигир карта ба номи хуршед нархи билеташ 500 рубл хошманда якта якта лайка бизан ҳамин бехабар дӯстҳо хабардор шавад Jigarlar, iltimos bitta bitta like bosingizlar, bexabar do'stlar xabardor bo'lish uchun katta rahmat. Abdushu men sizlar bilanman. katta gazini bosamiz.